Hmm? Hmm. Hmm. neydi kavga senin yok. tá batata katı patlı da Hmm. Mm. Hmm.

<laughs> e... Ha ha ha! 뭐야? Mm-hmm. うん。 嗯嗯嗯 嗯。